Kto je tento honoluluský streamer? My name is Amphoraker George Kiss Might Broad. Oh yes. Tak mám krásny deň, slnečko svietí. Hej, pohodička, co? To je pohoda. Uh, eh, more plave, vlny prilietajú, fúka dobrý teplý vietor. And, uh, and this is Mad Monk, Gigi Lomano, Aslatoro, good, good way to have a summer in winter. Oh yes, of course, this is baby. No. Urobil Alebo jak Vemola. Cítíš, že by se posral? Hey, what's up, guys on YouTube? We are just uh, now let you know uh, we got a team here with uh, Toxic Nesta, Hans, and Admiral Akbar. So we're gonna drop in the unusual spot in the bank of the town. So now we can jump here and we're gonna see. Hello, man, Admiral Akbar. How are you doing today? You, you on our stream, so you can prove your talent, and we're gonna pick you on the team if you want, of course. Admiral like, Akbar. My name is I'm I am international commentator from the Call of Duty Activision, and we are here to let you know you are in the TV show now. let's go! No, to je zipušot. Polička. Hello, motherfucker. Pas, pas, Za mnou! Tu je za On je v té... Dvaja, dvaja, dvaja, dvaja! Minus. GG. Jebem! Ja som sa tak dojebal hneď, že... Tu je jeden u nás. Ja no. Pomoc! Dohodli sme sa gulu! Vy kokoti! A som tu sám! Tu sú, príjmame Lundos, masas. Mám piči, do piče! Kde sú lietadlá? Vy ste jebli. My jsme jebli, já jsem ruku vole pět lidí do pí... A nevěříš se snůrko, piči, na to si tam! Keď máš high ground! Já ti jebeno! ty vole, jebe ti! Scheiße, du bist Schweine. Scheiße, du bist Schweine. Zerchlefta! Klefta! I am eine Kein Sniper! Hello, ladies and gentlemen. This is your fly manager, your six-year-old predator, uh, Esther Toro. You can boss my all life. This is Gulag police. You got no proof to shooting. You are under arrest for your crimes. Oh, hello, mate. This is Gulag police. Uh, go out from house or you are dead. Surrender now, brother. Surrender now. I know you are up, to, stairs, so we're coming for you. Thank you for your service. Ja mám úspešnosť gulagov, že vyhrám 9 z 10, kamo. Mhm. Áno. Lebo to za tebe vyhrají. Ne, ne, ne, ja, ja, ja, ja, tu, tu mu staknem sem text, pozri. Keď tu není, tak... Počúvaj, mám takú gohoku. Nerašuj a uvidíš, co urobím. Normálne Spidermana. Kúkaj. Okay. moje Saša, bohužiaľ. Kde si do piči? Třetinou, čtvrt, piču. Kamo, kde si? Timo! Budeš ticho! Do piči! Asatoro, kde sletel? Budovu pod nami som šiel! Kokot, jak stále chodíme, vy kokoti, drž piču! Nikto so mnou nešiel! Vypnem to hneď všetko! Všetky vás vypnem! I don't know, I'd have data of the enemy targets from friends كحبة كحبة هلا مرحبا حبيبي لما السلام من نار اختي عمر بالشنو عمر يا نيكو نيكوريا اورنا خير المجال ورا الشيطر ورا الشيطر ورا ورا السلام بالخير حبيبي اما رابع صعبر ابر من العرض هربي رمال السلارد نارك جراتي رسوم على الزباب واحد واحد كم ثلاثة رخ أربعة تيبا تو تو تو تو تو تو Bicho. piči. To som normálne youtubere nekoukal tady, konej. Čo som spravil? TikToky. Odjebal <laughs> som si monitor. Jak Kámo. Jak si monitor? Do piče. Pozri. hej chat, ďakujem veľmi pekne za dnešnú sledovačku. This is us on fucking know and this is problem, and this is for and follows, and, and the subs, and the freaking joy light. Yes, no problem. Thank you so much. Vidíme se zajtra.